Et après, donc Alors, euh, après ce bombardement, trois de nos camarades ont été tués. Alors, on a été, comme tout avait été écrasé, on nous a fait changer d'usine, on nous a envoyé euh, sur une usine euh, qui faisait le tissage pour remettre les machines, remonter les machines et les remettre en route pour reprendre le travail. Alors là, j'y suis resté jusqu'à la fin. Euh, jusqu'au euh, moment où on a quitté, on a été, à ce moment-là, on a pris les Russes, les soldats russes avancés euh, assez vite et on nous, a, dit bon, si vous si voulez pas vous faire accrocher par les Russes, à ce moment-là, il faut nous suivre tout le groupement dans lequel on était a décidé de partir à l'aventure sur, euh, vers le, en direction de la Suisse pour euh, essayer de passer la frontière. Alors, on a, pendant, je ne me rappelle plus le temps qu'on a mis, mais on a euh, de montagnes en pleine de on a pris quelquefois le train, mais comme les voies étaient coupées, on faisait peut-être, euh, je ne sais pas, quelques kilomètres, puis la voie était coupée, il fallait s'arrêter. On, reprenait sac au on repartait dans, la nature, finalement, pour aboutir euh, sur la frontière suisse, au pont Saint-Margretin. Et à ce moment-là, on a passé la frontière, là, au, pont Saint-Margretin, sur le bord de la frontière suisse. Et euh, là, on est resté pendant quelques temps, puis on a été embarqué euh, via la France à ce moment-là par, euh, je ne me rappelle plus comment c'est, je ne sais pas si c'est... Oui, on a été démobilisé après à Evian, quoi. on a été jusqu'à Evian. Tu restais longtemps à Evian À Evian, on y est, on resté trois jours. Euh, là, on nous a euh, démobilisés, on nous a donné des, du ravitaillement, on euh, nous a démobilisés et on, a repris le train à ce moment-là vers la France. je suis arrivé vers le. Je m'en rappelle. En France. 45 je suis arrivé en France. Vers 45 Vers Au total, tu es resté combien de temps en Autriche En Autriche, euh, deux ans, presque deux ans. Oui, presque deux ans On est resté presque deux ans en Autriche. D'accord. Merci.